Por alcanzar los 20 suscriptores YouTube te premia con el botón de plata. Hmm. No me interesa. Uh, aún hay más. ¿Qué habrá aquí dentro? Bueno, no lo sabremos si no lo abrimos. Hmm. Espero que no sea otra plata de YouTube. Bueno, aquí vamos. first, let me take a selfie. Eso fue divertido. Deberíamos intentarlo de nuevo. Y eso. ¿Y esto qué es? Marisa, ¿qué es esto? Es una poción, Reimu la vas a probar, te concederá un deseo, Reimu. Ok, ya entendimos Marisa. Deseo. Deseo que todos tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bueno, aquí vamos. Hey, Reimu. ¿Ahora qué quieres?